はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今日は久々に一人で出てるってことはそれですドッキリ久々に今日はどういうドッキリをするかっていうと今すんちゃんと露伴が外に出ててもうちょっと帰ってくるのねこの間お尻がちょっとずつ大きくなるっていう動画 覚えてますかそれのパート2で私の胸がめちゃめちゃ巨乳になったらすんちゃんとロハンは気づくのかっていうドッキリをしてみようと思いますすんちゃんもうめっちゃ巨乳好きなのね <laughs> この情報をここで解禁していいか分かんないけどまあでもそうだからすんちゃんの夢を今日は叶えてあげようと思います本当に <laughs> <laughs> それでは見てみますか。レッツゴーおかえりさんちゃんデート行く準備してうん 여러분이 가자 일카 어 잠깐만 잠깐만 가자 일카 일카 그러들은 기다려야 돼. 당신 저 빨리 당신 얼마나 기다려야 돼. <laughs> 맛있어? 응. 괜찮? 맛있어? 응, 도시 나와 얼굴이 갑자기 왜? 뭐 할 말 있어? 아니 좀 분위기 좀 이상한데? 그래? 응 있냐 응? 엄마 엄마 時間だからな今うーあおあちもやいこなんか大きくなすごいこの T シャツのあれですかね T シャツやの大きくなすごいシスだねシスだね 누구도 설마 둘째 임신? 아, 저, 괜찮다 되게 예쁘다 좀 멋지다 그래 그래 그래 노래 때 너무 겁나 행복 같다 오늘 유난히 좀커 보인다 유난히 좀커 보인다 오 어, 수고 수고 오 어? 너 밑에? 또

でもすごい綺麗と思います今日ありがとうございますはい、すごい好きなタイプであのおっぱいもちょうど俺が好きなレベルのちょっと近くに来てましたありがとうございます、はい、行きました。たよかっょういい感じだ